हेलो दोस्तों मैं किशोर कुमार तुम देख रहा हूँ के कॉप्स हिंदी आज हम लोग एक ट्रिप जा रहे हैं आओ मेरे जैसे तुम लोग भी चैन करो ऑन द वे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किधर जा रहे हैं let's start the journey village Sandur taluk पे बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का we are going to explore over there आओ देखेंगे क्या क्या है संदूर माइनिंग एरिया पे ट्राई कर रहा हूँ उधर माइनिंग एरिया को भी एक्सप्लोर करने का आओ देखेंगे क्या होता है ये मेरा रिलेटिव है कमल பாயிண்ட் சி சண்டூர்ஸ் இன் செப்டம்பர் அப்படின்னு போட்டுருக்கு செப்டம்பர் மாதத்துல இங்கேருந்து பார்த்தா சும்மா சிலிப்பிரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ಸಿಲಿಪಿಡುವ ಓಕೆ சிலிப்பி விடு ಭೂಮಿ ಕಲರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ மரந்தான் வெட்டிடுவாங்க வெட்டிட்டு ரோடாக அகலை பண்ணிடுவாங்க யாரோ பான்பராக் போட்டு துப்பியது போல் இருக்கிறது फ्रेंड्स अभी हम लोग तुंगभद्रा व्यू पॉइंट पे है ये कुडल की रोड का पास आता है देखो अभी ऑसम व्यू पॉइंट मज़ा आया मज़ा आया पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं let me try to zoom raw product. So those are all raw product of the not raw product, final product, final product, final product of uh, JSW பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வரும் 1122 Oke. Kane ke liye ja raha chicken kolapuri. material kid. okay Vantaria, vantaria. அலோவ் பண்ணுவாங்க கிடைச்சோம் ஒரு வீடியோ எடுக்க போகிறோம் கீழே கேட்டு வரேன் போ போ ठीक है भैया वीडियो और कहीं मत भेजना नहीं कहीं Friends, I'll catch you in another video. Till then, this is Kishore Kumar here. You're watching K-Cops Hindi. Bye.